ministris danishna tanamdebobaze anu danishna ministra da aramovaleobis shemsrulablad es iqo ara mkhol dupleba premier ministris aramed misi valdebuleba asetia vaghtan khmalazis pozitsia dges deputats kide ertkhol moukhta konstitutsiis normebis gadmarteba im svada svo gvari interpretatsiebis pasukhat romans teli kwiris ganmavlobashi vtseldeboda konstitutsionalistam khridan parlamentis yuridil saqitkhta komitetis tamzhdomari akhla tskhriani stumaria saghamshdobis sabato vaghtan madloba rom khalt chveni stumari საღავულში დო კონსტიტუციონალისტებსაც კი განუმარტა დღეს არსებული ნორმა თუ რა როგორ ხდება და ახლა მაყურებელსაც ბუნებრივია უნდა გავაცნოთ რომ ის კითხები აღარ დარჩეს რომელიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე ხშირად ისმის. და ახლა წერ დაკიდან გამომდინარე ბატონ ვახტანგ მოდით კარგად განმარტოთ კიდევ ერთხელ იყო გაჩნდა განცდა იმისა რომ თითქოს პრემიერმა რაიმე ნორმა დაარღვია როდესაც მან გამოსცა მინისტრების დანიშნვის განკარგულება ბძანება ამში კონკრეტულ შემთხვევაში იყო რაიმე გადაცდომა თუ არ და განმარტოთ ეს საკითხი მოდით, მოკლედ ასე გიპასუხეთ. პრემიერ-მინისტრს რომ არ დაენიშნა ministrები, მაშინ ის დაარღვევდა კონსტიტუციას. კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ ministris უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი ორი კვირის ვადაში ნიშნავს ახალ ministrs. ამდენად ის შეზღუდულია კონსტიტუციით ორი კვირის ვადით. და კონსტიტუცია იმავდროულად არ ითვალისწინებს არანაირ შესაძლებლობას იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრმა დანიშნოს მაგალითად ministris მოვალეობის შემსრულებელი. მან უნდა დანიშნოს ministri. ამდენად პრემიერ-მინისტრმა სიტყვასიტყვით შეასრულა კონსტიტუციის მოთხოვნა. დიახ. ყველამ სხვადასხვაგვარად რატომ წაიკითხა მაშინ კონსტიტუციის სხვადასხვა პუნქტი თუ ნორმა, რატომ დაიწყო ამ საკითხზე მსჯელობა, თუ ყველაფერი კონსტიტუციით იყო განსაზღვრული და გაწერილი. ხა ბატონო, თქვენ თხოვთ პასუხს ისეთ კითხვაზე, რომელზეც მე ნამდვილად გამიჭირდება პასუხის გაცემა. აა მიზეზი შეიძლება იყოს ორი. ერთი რომ იციან რა არის სწორი, მაგრამ შეგნებულად ძდარა დაწვდიან საზოგადოებას აზრს ან მეორე, როდესაც არიციან როგორ წაიკითხონ ნორმა და კითხულობენ არასწორად. ანუ ინტერპრეტირების საშუალებას თავად კონსტიტუციის ეს ნაწილები არ იძლევა ცალსახადრო თქვა ხომ თქვენი აზრით? სავსებით გეთანხმებით, სწორედაც რომ ასეა, მე შემიძლია წაგიკითხოთ კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლები, პუნქტები, სადაც სიტყვა სიტყვით წერია ის, რაც მე ახლა მოგახსენე. დიახ. და კიდევ ერთი საკითხი, ბატონ ვახტანგ, ნდობის მიღება რატომ არის საჭირო? ეს კითხვაც არაერთ გზის დაისვა. კი ბატონო. რა არის ამ შემთხვევაში რა პროცედურაა ეს რატომ სჭირდება პარლამენტის მხრიდან კიდევ ერთხელ ნდობის გამოცხადება თუ კი ეს ადამიანები უკვე შეუდგნენ თამენთ მუშაობას ისინი არ არიან მოვალეობის შემსრულებლები არიან უკვე მინისტრები ამ სტატუსით მართავენ ოფიციალურ შეხვედრებს კი ბატონო მოგახსენებთ. საქმე ის გახლავთ, რომ კონსტიტუცია უფლებას აძლევს პრემიერ-მინისტრს, რომ მას შემდეგ, რაც მთავრობა მიიღებს პარლამენტის მხრიდან ნდობას, შეცვალოს მინისტრები. ანუ განთავისუფლოს ერთი მიიღოს მინისტრის გადადგომა, დანიშნოს სხვა მინისტრი, ამის უფლებას აძლევს, მაგრამ იმისათვის, რომ არ გასცდეს პრემიერ-მინისტრი, იმ ფარგლებს, რა ფარგლებშიც მან მიიღო საპარლამენტო უმრავლესობის ნდობა. წერია ეს ნორმა, რადგან თუ პრემიერ-მინისტრმა ისეთი ცვლილებები განახორციელა მთავრობაში, რომელიც მიუღებელი აღმოჩნდება პარლამენტისთვის, მაშინ პარლამენტს კონდეს საშუალება, რომ ასეთ მთავრობას, ასეთ პრემიერ-მინისტრს ნდობა არ გამოუცხადოს. ეს ნორმა შემოღებულია იმისათვის, რომ პრემიერ-მინისტრმა მინისტრი ყოველთვის ითვალისწინებდეს საპარლამენტო უმრავლესობის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ საკითხისადმი, ვინაიდან მთავრობის შექმნის წყარო არის სწორედაც რომ პარლამენტი. ეს არის დამცავი მექანიზმი იმისაც, რომ პრემიერ-მინისტრმა არ გადაუხვიოს, ასე ვთქვათ, საწყის პირობებს. ამდენად ახლა ანუ 1.13-ის შეცვლის შემდეგ თავრობის შემოადგენლობისა, როდესაც დგება ნდობის საკითხი, ეს თავისი არსით არის გარკვევა. უდასტურებს თუ არა პარლამენტი თავრობას თავის ნდობას. დიახ. თუმცა პარლამენტამდე არის პრეზიდენტი, თქვენ ამბობთ შემდეგ სიტყვებს. პრეზიდენტის მონაწილეობა მთავრობის ფორმირების პროცესში არის ჩარჩენილი ნორმა. რას გულისხმობთ ამაში და რეალურად რა ფუნქცია აქვს პრეზიდენტს ამ პროცესში? მოგახსენებთ. მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო კონსტიტუციის მე-4 მოცემულზე, რომელთაც განსაზრულია ის თუ როგორ ხდება მთავრობის შექმნა პარლამენტის არჩევნების შემდეგ. და შეგახსენებთ, რომ იქ თავდაპირველად პარლამენტში საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტი პრეზიდენტს თავაზობს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას. პრეზიდენტი ამავე კანდიდატურას წარუდგენს პარლამენტს როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. შემდგომ პრემიერ-მინისტრი აყალიბებს მთავრობას, ანუ განსაზღვრავს მინისტრობის კანდიდატებს და მთელ შემადგენლობას პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს პარლამენტს და არა პრეზიდენტი. მაგრამ ის ნორმა, რომელიც ახლა არის ეს 91-ე პრიმა მუხლი, როცა პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს პარლამენტს. ეს ნორმა იყო მოქმედებდა ეს ნორმა 2010 წლის კონსტიტუციურ ცვლილებებამდე. შემდგომ ეს ნორმა წინა ხელისუფლებამ გააუქმა და პრემიერ-მინისტრს უფლება მისცა შეეცვალა ნებისმიერი ministri და საერთოდ ვერანაირ კითხვას ვერ დასვამდა პარლამენტი თუ რატომ შეცვალა პრემიერ-მინისტრმა ჩვენი ცვლილება გავაუქმეთ და ავტომატურად აღდგა ძველი ნორმა იმ ძველ ნორმაში კი ეწერა პრეზიდენტის მიერ წარდგენა მე მიმაჩნია და არა მხოლოდ მე ამაზე გქონია მსჯელობა რომ განახლებული შემადგენლობის წარდგენა პარლამენტისთვის უნდა მოხდეს თავად პრემიერ-მინისტრის მიერ, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს თავრობის შემადგენლობას პარლამენტს, პარლამენტის არჩევნების შემდეგ. მაგრამ ასე არ წერია დღეს კონსტიტუციაში, წერია რომ პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს, პრეზიდენტს ამისათვის აქვს ერთკვირიანი ვადა, და ბატონ ვახტან გრამო ხდება თუ ამ ვადასაც გადააცილებს თუ არის ამის შესაძლებლობა პრეზიდენტი დღეს პრემიერის ადმინისტრაცია მიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რომ მოხერხდეს ამ ვადებში ჩატევა, ვინაიდან არსებობს უამრავი ვიზიტი დაგეგმილი ხოლმე სამეს გარეთ. მოდით, მოდით, დავაზუსტებ. პირველი რაც მინდა გითხრათ, რომ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ პრეზიდენტმა დაარღვიოს კონსტიტუცია და შვიდღიანი ვადაში არ წარუდგინოს პარლამენტს თავრობის შემადგენლობა. ეს იქნება პირდაპირი დარღვევა კონსტიტუციისა. ის რომ ამას ასე არ მოიქცევა, მე დარწმუნებული ვარ იმიტომაც, რომ თავად პრეზიდენტმა გააკეთა განაცხადი, რომ ის ერთი კვირის განმავლობაში წარუდგენს პარლამენტს მთავრობის შემოადგენლობას. ეს ერთი, მეორე, მოდი დავაზუსტოთ. მთავრობის ადმინისტრაციამ პრემიერ პრეზიდენტის პრეზიდენტ სტხოვა არა ის რომ მან დაიცვას ეს ვადა, არამედ მან სტხოვა რომ ვადის დასრულებამდე ცოტათი ადრე წარადგინოს მთავრობის შემოადგენლობა პარლამენტში, რადგან არის თელი რიგი საკითხები, რომელიც თავრობას აქვს გადასაწყვეტი. გასაგებია დავალოდოთ როგორ განვითარდება პროცესები. მადლობა განმარტებებისთვის. ვახტანგ ხმალაძე პასუხობდა ზრიანის შეკითხვებს.